Also gestern am Montag bin ich um Viertel nach sieben aufgestanden, habe mich angezogen, Zähne geputzt und bin dann in die Arbeit gefahren und war dann da von halb neun bis um halb zwei nachmittags. Danach bin ich zur Universität gefahren, weil ich da Unterricht hatte. Und ähm, danach bin ich nach Hause gefahren, habe noch meine Hausaufgaben gemacht und habe dann am Abend noch mit meiner Gastfamilie Abend gegessen und danach haben wir noch zusammen Spiele gespielt, unter anderem Mario Kart oder auch Brettspiele. Und danach bin ich ins Bett gegangen und habe dann geschlafen. Schau mal das Manuskript ein bisschen genauer hin. Was merkst du? Welche Gemeinsamkeiten haben diese Wörter? Welcher Muster siehst du? Was für Wörter sind die roten Wörter? Sind sie Nomen? Adjektive, Verben. Schreib deine Beobachtungen in deinem Heft auf. Schauen wir mal diese zwei Sätze an. Haben sie die gleiche Struktur? Wie unterscheiden sie sich? Wie viele Verben hat der erste Satz? Wie viele Verben hat der zweite? Was für einen Effekt hat das zweite Verb auf die Bedeutung des Satzes? Der erste Satz ist, was wir bis jetzt immer benutzt haben, Präsenz, wir konnten nur reden über was jetzt im Moment passiert. Die Struktur im zweiten Satz zeigt, dass man über die Vergangenheit redet. Mit dieser Struktur sprechen wir über gestern, letztes Jahr, das 19. Jahrhundert und so weiter. Die Perfektform hat zwei wichtige Teile, ein Hilfsverb und ein Partizip. Das Hilfsverb kommt zuerst, direkt nach dem Subjekt und das Partizip kommt am Ende des Satzes. Das Hilfsverb ist das Verb, das man konjugiert. Das Hilfsverb, das wir meistens benutzen, ist haben. So konjugiert man das Verb haben. Manchmal benutzen wir aber sein als Hilfsverb. Guck mal diese Sätze von Isabelles Video an. Wir benutzen das Hilfsverb sein immer mit Bewegungspartizipien geflogen, gesprungen, gekommen und gelaufen, alle stellen eine Art Bewegung dar, und deswegen benutzen wir das Hilfsverb sein. So konjugiert man das Verb sein. Das Partizip kommt am Ende des Satzes. Das Partizip konjugiert man nicht. Es bleibt immer gleich. Wir haben viele Partizipien gesehen in Isabelles Video. Die Partizipien waren die Rote-Wörter, sie fangen meistens an mit "ge" sowie gefahren, gemacht, geputzt, gespielt, gegangen und geschlafen. Viele Partizipien enden mit "-en", aber manche enden mit "-t". Heute werden wir eine Liste oder ein Wörterbuch benutzen, um die Partizipien zu finden aber mit der Zeit wirst du die Endungen auswendig lernen. Jetzt üben wir. Schreib die fehlenden Wörter in den richtigen Lücken. Vergiss nicht, dass das Hilfsverb kommt zuerst und danach das Partizip. Wir haben den Film gesehen. Ihr habt Fußball gespielt. Ich habe das Buch gelesen. Er hat einen Kuchen gebacken. Du bist zur Schule gegangen.